Drama Penthouse yang telah tamat masih menjadi misteri dan ada saja teka-teki yang perlu dikupas tuntas. Banyak orang yang berspekulasi jika Sim Suryon dan Logan Lee pada akhirnya akan menuju surga. Namun apakah mungkin jika mereka berdua masuk surga, mengingat Sim Suryon dan Logan Lee melakukan bunuh diri? Dan seperti yang kita ketahui, menurut banyak orang, orang yang membunuh dirinya tidak akan bisa masuk ke surga. Apakah Sim Suryon dan Logan Lee benar-benar masuk surga, Hal ini sepertinya perlu dipertanyakan apakah Sim Suryon dan Logan Lee benar-benar masuk surga atau masuk neraka. Menurut drama update drama Penthouse sama sekali tidak menjelaskan secara detail terkait arwah Logan Lee dan Sim Suryon. Padahal jika mereka menambahkan sebuah scene saat Oh Yun Hee, Ha Yoon Chul, Min Sol Ah menyambut mereka akan membuat ending drama Penthouse ini menjadi lebih menarik dan mengurangi rasa kecewa penonton. Namun jika dipikirkan kembali akan sangat aneh rasanya bila pada akhirnya mempertemukan Min Sol Ah dan suami pertama Sim Suryon dengan Logan Lee yang juga menyukai Sim Suryon dan bahkan menjalin hubungan di dunia nyata sebelumnya. Mungkin dengan pertimbangan inilah penulis tidak membuat sin pertemuan mereka semua yang telah meninggal. Atau mungkin karena Sim Suryon dan Logan Lee masuk neraka makanya mereka tidak bisa bertemu. Lalu siapa yang akan mereka temui, Tentu saja Chon So Jin dan Jo Dante yang juga telah meninggal dan pasti sudah masuk neraka. Terlepas dari Logan Lee dan Sim Suryon yang entah masuk neraka atau tidak, ada sebuah fakta yang sangat unik di scene terakhir drama Penthouse ini. Sim Suryon dan Logan Lee terlihat berjalan bersama sambil memegang tali berwarna merah. Apakah arti dari tali berwarna merah tersebut? Tali berwarna merah tersebut melambangkan takdir dan jodoh, Logan Lee dan Sim Suryon memang berjodoh dan saling terhubung sejak awal. Takdir yang mempertemukan mereka lewat Min Sol ah, dan takdir juga yang harus memisahkan mereka dalam sebuah kematian. Namun takdir juga kembali mempertemukan mereka dalam sebuah kematian dan akhirnya mereka berjalan bersama ke dalam dunia roh. Entah apakah mereka masuk neraka atau surga, namun yang terpenting pada akhirnya mereka bersama dan disatukan oleh takdir dalam keabadian